саламатсыздар оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз реактивті қозғалыстар жалпы реактивті қозғалыс деп не деген сұраққа тоқталамыз иә не бұл деген сұрақтар жалпы ракетаның қозғалысы олар, олар қалай қозғалады деген сұрақтарға бүгінгі сабақта жауап беретін боламыз сонымен қатар оқушылар біздің каналға тіркелмеген болсаңыздар міндетті тіркеліп лайкты аямай басайық окей жақсы біз бастаймыз бүгінгі сабағымызға арқау болатын негізгі күтілетін нәтижелер бұл табиғатта және техникадағы реактивті қозғалыстарға мысал келтіре алатын боласыңдар және байқоңыр ғарыш айлағының аймақтары және халықаралық маңыздылығына баға бере алатын боласыңдар олай болса реактивті қозғалыс дегеніміз не реактивті қозғалыс деп отқанымыз дененің бір бөлігінің одан қандай да бір жылдамдықпен бөлініп шығу нәтижесінде туындайтын қозғалысты айтамыз яғни мына бір шарды қарайтын болсақ шар ә, біз ауа үрлейміз одан кейін барып жіберетін болсақ бірден қозғалады иә ауа шыққан кезде яғни осыған байланысты ғалымдар не істейді реактивті қозғалыстың ә, қарастырады екен және де реактивті қозғалыстың негізгі нелеріне тоқталайық иә мына жерде суретте ә, э, модуліне тоқталатын болсақ мына жерде отын шығу жану процесі панелі біріншісі екіншісі осы отынды яғни ә, сопло дейді яғни былай айтқан кезде сол ә, қызуға төтеп бере алатын металы және ә, отынымыз и оттегі яғни оттегі мен отын бірге жанады да өйткені атмосфера жаңағы ғарышта ә, не жоқ қой ауа демек ояға оттегі қосу арқылы жанатын процессті көрсетеді да осылай қозғалады екен реактивті қозғалысымыз ары қарай кеттік енді реактивті қозғалысқа мысалы иә, келтіретін болатын болсақ өмірден келтіріп көрейік иә мына бір сегіз аяқ медузалар дей ма судағы және мынандай бір нелеріміз бар осылардың барлығы осылай қозғалады екен да жаңағыдай жіберу арқылы ә, ауаны жіберу арқылы қозғалысы келеді дейді бірден бір мысал болады және осы ғарышты яғни игеруге ә, мүмкіндік берген иә ә, орыс ғалымдары целковский королов және гагарин бұл гагаринді білеміз біз барлығымыз яғни бірінші ғарышқа ұшқан иә ә, жер, жерде бойынша яғни осылай осы негізгі салковскийдің негізгі принципі осы жаңа шардың нәтижесінен реактивті қозғалысты бірінші қарастырған осы кісі екен ал енді бізде қазақ ғарышкерлеріне тоқталатын болсақ тоқтар әубәкіров иә талғат мұсабаев және сіздерге сұрақ және комментарийға соны қалдырсаңыздар бізде ә, <clears throat> соңғы шыққан иә ұшқан ғарышкеріміз бар соның есімін комментарийға жазып кетсеңіздер болады ары қарай кеттік енді реактивті қозғалысқа мысалы ә, тоқталып кетейік мындай формуласына тоқталайық иә ә, жазып көрсетуге тырыстық бірінші болып біз бір мысал ә, осындай бір мысал келтірейік дедік қарайық жалпы кеменің массасы үлкен мм белгілейміз ал әрбір ішіндегі нелерді осындай бір заттардың массасын м кішкентай ммен қарастырады екенбіз жалпы м бұл сол ә, бүкіл несімен кеме және қайық және соның ішіндегі затымен бірге қосқан кезде ал енді мына бір э, неміз сыртқа қарай шыққан кезде иә ә, денеміз сыртқа шыққан кезде белгілі бір жылдамдықпен секіреді демек оны в бір деп алдық ал енді осы жерде қайық белгілі бір жылдамдықпен қозғалып кете береді ол в ға тең деп қарастырайық иә міне э, в біріміз мынау неге тең болса мыз иә жүктің жылдамдығы деп қарастырдық сол кезде формуладан осы жерден біз нені таптық қайықтың жылдамдығын тапқан кезде мынау бір форманы түрлерін тапқан кезде мынауымыз минус мына жаққа плюс өтеді нәтижесінде қатынасына түсіп кетеді формулам осылай түрленеді деген сөз иә ары қарай кеттік енді зымыранның жылдамдығын тоқталатын болсақ зымыранның жылдамдығын табатын болсақ міне в зымыран бөлінген в газ э, м бұл әрине зымыранның жаңа отынның массасы болса м үлкен м отынмен бірге зымыранның жалпы массасы деп қарастырдық и осы жерден біз ары қарай форманы түрлендіре берсек болады мысалы осы жерден в зымыранны табатын болсақ иә ол кезде формуламыз в газ көбейту м нолевой бөлінген m минус m нолевой деп таба береді екенбіз біз ары қарай иә. енді осыған байланысты бір есепке тоқталып кетейік мына жерде жалпы нені табу керек зымыранның жылдамдығын табу керек мына жерде не берілген газдың шығу жылдамдығы берілген ә, газдың массасы берілген және зымыранның массасы берілген демек бізде формула не в зымыран табатын болсақ жаңа жаздық иә в газ көбейту м нолевой бөлінген м минус м нолевой Демек орнына қоятын болсақ, 1000-ді 10 ның 3 дәрежесі деп алайық. М0 ойды біз не деп аламыз? Әрине ол газдың несі, массасы 15, көбейту 10-ның 2 дәрежесі, астында нана 300 көбейту 10-ның 2 дәрежесі, азайту 15 көбейту 10-ның 2 дәрежесі дейміз. Демек орындарына қойған кезде біз зымыранымыз неше жылдан тұқын жүреді екен. Жоғарыда 15 көбейту 10-ның 5 дәрежесі астында Так, 285 көбейті оның екі дәрежесі қысқаратын болса, мәқті 3 қалады. Так, бөлетін болсақ, 0,52 көбейті оның 3 дәрежесі. Бұл деген сөз, 50, так, 1, 2, 3, 520, Я, метр бөлінген секунд жылдамдықпен ұшып бара жатыр деген сөз. Осылай таба береміз. Ал енді келесі есепті төздерін шығарып көресіндер әдеттегідей бұл жерде тоннамен бердік бұны неге айналдырамыз міндетті түрде килограммға түрлендіріп қоясыңдар сендер жарай ма ары қарай кеттік енді ағылшынша бір есеп бердік ағылшынша түсінесіздер деген үміттеміз өйткені қазір ағылшынша оқып жүрміз иә біріншісінде импульс табу керек дейді екіншісінде what is the velocity given to the ball яғни мынау шарик иә it is mass uh, 200 grams яғни бұл жерде жылдамдық табу керек бізде егер шардың массасы мынау бүйтіп жазып қояйық масса шар тең 200 грамм екен иә болған кездегі жылдамдықты табамыз ары қарай кеттік енді осы тақырыпты пысықтау мақсатында бар болғаны төрт есеп қана бердік шығарамыз жауаптарын комментарий ретінде қалдырамыз және оқушылар осы видео көңіліңізден шыққан болса лайк және комментарий мүмкіндік барынша біздің каналды тіркетіп кетіңіздер жақсы келесі сабақта жолыққанша сау